Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando o single Into the Deliverance dos New Generation. Espero que gostem do vídeo.